Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niepuke kombe la kutaja itifaki kwa sababu mshereheshaji ameshataja, ila kwa mafupi tu nitambue uwepo wa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais, nimepewa kazi moja ya neno dogo la utangulizi, lakini wanasiasa huwa wana maneno madogo. Kwa sababu niko kwenye sehemu hiyo, niruhusu niseme machache kidogo, lakini hasa yanayoendana na utambulisho walio mbele yako. Mheshimiwa Rais, nianze kwa kusema kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na tumeuona mwaka mpya elfu mbili na ishirini na tatu. Nichukue fursa hiyo kusema kwamba Happy New Year kwetu sote tulioko hapa. Mheshimiwa Rais, kwa vile sisi kama wanasiasa umetupa upendeleo wa kuwa tasnia ya kwanza kupata fursa ya kukutana na wewe mwaka mpya wa 2023, nipende kusema kwamba hata adhara ya wanasiasa walioko hapa kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sana nikiwa kwenye kikao hiki cha ofisi ya msajili, leo wote wamefika. Vyama vyote kumi na tisa vimepata kuhudhuria, na niwashukuru binafsi kwa sababu Mheshimiwa Rais, ilikuwa ni short notice sana, lakini wameweza kufika. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru, nawashukuru na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Rais, naomba nifanye tendo la kipekee na la upendeleo, utambue waliopo, nisitaje tu maneno alafu ikaonekana kumbe hawapo. Kwa hiyo nitapenda kuwatambulisha uh, kwa mafungu kwa, kwa jinsi walivyoalikwa. Tutaanza na Chama cha Mapinduzi. Naomba delegation iliyo hapa mbele yetu msimame rais hawezi kuona uwepo wenu. Tunaye, tunao wageni ambao nawapenda nitambue kwamba tunaye makamu mwenyekiti wa CCM, tunaye katibu mkuu wa CCM na mjumbe wa CCM. Asanteni sana. Naomba delegation ya Civic United Front CUF msimame. Kama kawaida, wameongozwa na mwenyekiti wao Profesa Lipumba. Ah, tunaye katibu na makamu wawili. Tuma, wageni walioalikwa kwenye vyama, Mheshimiwa Rais, ni kwamba kila chama tumealika mwenyekiti, makamu wawili, mmoja wa Zanzibar, mmoja wa Tanzania bara pamoja na katibu mkuu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Chama cha tatu ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Naomba msimame. Nashukuru. Tunaye mwenyekiti wa taifa Bwana Alkaeli Mboe, tunaye na katibu wa chama. Karibuni sana. Kuna chama cha UMD, naomba msimame. Asanteni sana. Tuna chama cha NCCR Mageuzi, naomba msimame. Asanteni sana. Tuna chama cha NLD, naomba msimame. Asante sana. Tuna chama cha UPDP, United People's Democratic Party, simameni. Asanteni sana. Tuna chama cha National Reconstruction Alliance, NRA, simameni. Asante sana. Tuna TADEA African Democratic Alliance Party. Mheshimiwa Rais hapa anaongeza kwamba mwenyekiti wa chama ndio mwenyekiti wa baraza, kwa hiyo sitarudia kutaja, lakini tunaye na mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Bwana Juma Atibu, Karibu. Tanzania Labour Party TLP, naomba msimame. UDP United Democratic Party, naomba msimame. Mzee Chio tena alikuwa safari ya nyumbani Usukumani, nasikia ameingia na ndege ya jioni jana. Karibu sana. Chama cha Demokrasia Makini, simameni. Asanteni sana. Democratic Party DP, naomba msimame. Asanteni sana. Sauti ya Umma SAU, asanteni sana. Alliance for African Farmers Party AFP Asanteni sana. Chama cha kijamii CCK, asanteni sana. Alliance for Democratic Change ADC, asanteni sana. Chama cha ukombozi wa umma cha umma, asanteni sana. Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo Kwenye chama hiki kumekuwa na upendeleo kidogo, tumemleta na kiongozi wa chama Bwana Zito Kabwe. Karibu Mheshimiwa Rais. Hivyo ndivyo vyama kumi na tisa vyenye usajili wa kudumu, na wote kama nilivyosema awali wametuheshimu na wote wameweza kuhudhuria. Tena wengine walikuwa kwenye likizo za Christmas na mwaka mpya, lakini wamejitahidi sana kupata usafiri kufika kama walivyofika leo. Mheshimiwa Rais, nimeambiwa neno la utangulizi langu ni moja tu Mheshimiwa Rais. Nadhani kitendo cha viongozi kufika kwa wingi wao na umoja wao kama walivyofika, wanasema Waswahili e, dalili ya mvua ni mawingu au siku njema huanza asubuhi. Hii ni dalili nzuri ya kuashiria kwamba tumeingia mwaka mpya na spirit nzuri ambayo ni a positive spirit. Kwa hiyo naomba tujipigie makofi kwa hicho tu. Mheshimiwa Rais Jambo la pili, ninajua kwamba wingi wao huu ni shauku ya kukusikia wewe uliyetuita, ni jambo lipi utatueleza. Naamini wengi hapa na sio wote waliotu mbele yako hapa, bila shaka, kwa sababu hii iko live. Umma wote wa Tanzania huko unasubiri kusikiliza nini rais atawaambia wanasiasa, na pia Jambo wengi ambalo hamsilolijua, hata mataifa ya nje yanasubiri kuona mkutano huu Mheshimiwa Rais atatueleza nini wanasiasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi niseme tu kwamba kwa vile mimi ni mwaka mpya huu, mimi kama msajili, hadi yangu moja kwa wadau hawa ni kwamba tutajitahidi kufanya kazi yetu kwa weledi, lakini na pia nitumie fursa hii kuwasihi kwamba na wenyewe moyo walioonyesha leo wote kwa pamoja tujitahidi kuheshimu taratibu na sheria zilizopo na kuzitekeleza kwa weledi. Yale mapungufu mliyoyaona mwaka uliopita sio tutakayotaka kuendelea nayo mwaka huu. Mheshimiwa Rais, mimi napenda kuahidi tutajitahidi sana kama ofisi ya msajili ambao ndio walezi na wasimamizi wa sheria inayoongoza wadau walio mbele yako, tutajitahidi pale ambapo tutaona kuna marekebisho ya sheria. Mheshimiwa Rais, nitaomba uweke nguvu yako kama ulivyofanya awali kuhakikisha michakato ya marekebisho ya sheria hizo inafanyika mapema. Sitasema zaidi nikashindwa kueleza yale ambayo yako moyoni ananikereketa Natumia fursa hii kukushukuru Mheshimiwa Rais ulivyosimamia swala zima la kikosi kazi. Naamini maoni yaliyotoka kwenye kikosi kazi na baadhi ya mapendekezo mengine ya wadau utayapa msukumo yaweze kutekelezeka. Baada ya maneno hayo, Mheshimiwa Rais, nashukuru sana.